Saluton amicoe kai youtubanoe kai bonvenon al mia anua esperanta filmo uh, mi volas ekfari uh, esperantan filmon tag libron kial mi volas fari gin uh, char eble vi shatas gin Sed la chefa cello de citivi filmoi estas la pli ultijo de mia esperanta nivelo. Mi eclernis esperanton antau celcae iaroi cae eh, mi ancorau lernas gin. Eh, mi ciam lernas uh, sed la nivelo de principe mia parolata esperanto estas uh, ne sufice alte. Uh, mi povas legi esperanton uh, sufice bone, mi ecch povas auscuti gin uh, exemple per uh, pod uh, podcastoin uh, exemple uh, kern sed mi ne povas flue paroli esperanton bedarinde eh, do mi esperas uh, mian paro parolatan esperanton per uh, tiwici filmoin mi mi esperas che vi chatas uh, ctwin filmoin uh, sed mi esperas che uh, cio estas bona ce vi. Gis